टेक्स्ट टाइपिंग के तारुफ पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे जुमले टाइप करना लफ्ज़ों की अपनी फहरिस्त बनाना टाइपिंग की ज़बान सेट करने की जानकारी हासिल करना यहाँ हम Ubuntu Linux 11.10 पर टेक्स्ट टाइपिंग 1.8.0 का इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्स्ट टाइपिंग खोलें डैश होम पर क्लिक करें सर्च बॉक्स में टक्स टाइपिंग टाइप करें टक्स टाइपिंग आइकन पर क्लिक करें मेन मेन्यू में ऑप्शंस पर क्लिक करें ऑप्शंस मेन्यू जाहिर होता है अब जुमले टाइप करने की मशक करते हैं फ्रेज टाइपिंग पर क्लिक करें टीचर्स लाइन में दिखाए गए जुमले को टाइप करें यहाँ यह the quick brown fox jumps over the lazy dog है अब हमें दूसरा जुमला टाइप करने की ज़रूरत है है ना एंटर दबाएं दूसरा जुमला जाहिर होता है अब हमने जुमले टाइप करना सीख लिया आप अलग-अलग जुमलों से मश्क करते रह सकते हैं अब पिछले मेन्यू पर लौटने के लिए एस्केप दबाएं ऑप्शंस मेन्यू जाहिर होता है अब हम नए लफ्ज़ और जुमले शामिल करना सीखेंगे एडिट वर्ड लिस्ट पर क्लिक करें वर्ड लिस्ट एडिटर की विंडो जाहिर होती है क्या हम एक नया लफ्ज दाखिल करें वर्ड लिस्ट एडिटर विंडो में न्यू पर क्लिक करें create a new word list window जाहिर होती है create a new word list window में लर्न टू टाइप टाइप करें ओके पर क्लिक करें वर्ड लिस्ट एडिटर विंडो जाहिर होती है हम रिमूव क्लिक करके टाइप किए हुए लफ्ज या जुमले को हटा सकते हैं डन क्लिक करके जुमले को सेव करते और इंटरनल मेन्यू पर लौटते हैं ऑप्शंस मेन्यू जाहिर होता है इंटरनल मेन्यू में सेटअप लैंग्वेज ऑप्शन क्लिक करके जबान सेटअप कर सकते हैं टेक्स्ट टाइपिंग इंटरफेस और सबक आपकी चुनी हुई जबान में दिखाए जाएंगे लेकिन फिलहाल टक्स टाइपिंग दूसरी जबानों में सबक नहीं देती अब एक गेम खेलें मेन मेन्यू पर क्लिक करें फिश कैस्केट बटन पर क्लिक करें गेम मेन्यू जाहिर होता है खेल शुरू करने के पहले इसे खेलने के हिदायत पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करें गेम खेलने के हिदायत पढ़ें जारी रखने के लिए स्पेस बार दबाएं। अब टाइपिंग की मश्क के लिए एक आसान गेम चुनते हैं इजी पर क्लिक करें अलग-अलग ऑप्शनों की विंडो जाहिर होती है रंगों, फलों, पौधों वगैरह के नाम अलग-अलग ऑप्शन हैं। कलर्स क्लिक करें। मछलियां आसमान से गिरती हैं। हर मछली के ऊपर एक हर्फ भी है। अगर आप लफ्ज़ को सही टाइप करते हैं तो लफ्ज़ लाल हो जाता है और गायब हो जाता है फिर जैसे ही मछली गिरती है पेंगुइन उसे खाने के लिए दौड़ती है अब हर्फ टाइप करें जो गिरने वाली मछली का हिस्सा नहीं है क्या होता है हर्फ सफेद रहता है जो जाहिर करता है कि आपको इसे सही टाइप करने की ज़रूरत है जब तक चाहें यह गेम खेलें गेम्स मेन्यू में वापस जाने के लिए एस्केप बटन को दो बार दबाएं यहाँ आपके लिए एक मश्क है दुश्वारी की सतह को मीडियम या हार्ड में बदलें और गेम खेलें इसके साथ ही हम टक्स टाइपिंग के इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं इस ट्यूटोरियल में हमने जुमला टाइप करना अपने लफ्ज़ों को शामिल करना और एक गेम खेलना सीखा है इस लिंक पर दस्याब वीडियो को देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा फराहम करता है अगर आपकी बैंडविड्थ अच्छी नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorial का इस्तेमाल करके वर्कशॉप भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देती है मजीद मालूम के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है इसे भारत सरकार के एमएचआरडी वजारत के कौमी खानगी मिशन ने आईसीटी के जरिए से मावनत की है इस मिशन पर मजीद जानकारी इस लिंक पर दस्तियाब है spoken hyphen tutorial dot org slash N M I C T hyphen intro इस सबक का तर्जुमा और सदाबंदी डॉक्टर मोमना अहमद ने किया है इस सबक में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया